ho uranos. Ho uranos gurutai, culindeitai, cae cucloi ten gen en meso hestosan, hos hoi palai anthropoi episteusan. Hoi gar neoteroi, ten tes ges periton ton helion kinesin katabebaiusi. Ho helios, hopu depote an eie, Stilbei, fengei sunechos, can hai nephelai hemin auton aphairusi. Cae poiei tois hautu actisi to fos, to de fos ten hemeran. Ex enantias scotos estin, hothen he nux. Tes nuctos fengeit he selene, cae hoi asteres stilbusi. Augastusi spinse ridusi hesperas genomenes deile opsia esti to proi he eos kai orthros